Веди нас, Сусанин, веди нас, герой. Идите вы нафиг, я сам здесь впервой. Давайте отрубим Сусанину ногу. Постойте, постойте, я вспомнил дорогу. Сусанин великий, Сусанин герой. Повыше залезем и сдохнем толпой.